Österreich Sakartvelo Lubnan Italia México España United Kingdom Polska Portugal Latvia Deutschland Quarantine life around the world Brasil, día 27. Después de tantos días, la población está bien dividida de qué hacer ahora. Algunos quieren continuar en sus casas, intentar contener la contaminación y otros quieren volver a la rutina y dicen que el país no se puede parar por tanto tiempo. El gobierno igual está bien dividido, así que cada día hay reglas nuevas y cada uno habla una cosa diferente. Como todo se cambia muy rápido, estamos intentando vivir un día a la vez y disfrutar de este tiempo que tenemos ahora con nuestras familias o haciendo cosas que en general no tenemos tiempo para hacer como mirar películas, leer libros. Eh, y, veo que hay unas cosas que también se están desarrollando en la sociedad, como mucha gente se está juntando para mm, donar o compartir cosas para personas más vulnerables. espero que eso sea una cosa que continúe mismo después que se pase eso que la sociedad continúe desarrollando esta parte más social, más de empatía, y eh, estas cosas. Bueno, esta es mi esperanza para todo este tiempo de crisis. Torino, Italia, día 54. Ya pasaron muchos días desde el principio de la cuarentena. Aquí la situación es muy fea y saber que familiares de mis amigos están en el hospital o han muerto por este virus me da mucho miedo. Cada día cuando mis padres por teléfono me dicen estoy bien, me siento agradecida. Ahora valorizamos mucho más estas simples palabras. Viviendo sola y teniendo más tiempo libre, he empezado a pensar muchísimo. No sé qué pasará después de este periodo, pero quiero fijarme en pensamientos positivos y me gusta pensar que cuando volveremos a la vida normal, todo será muy diferente. Estoy segura que mucha gente como yo habrá vuelto a valorizar las pequeñas cosas de la vida y habrá pensado mucho en su propia vida, porque normalmente vivimos muy estresados y con poco tiempo libre y sobre todo con poco tiempo para pensar. Espero entonces que después de este periodo cada persona puede hacer una pequeña revolución interior para cambiar su vida y ser más feliz. Esto es lo que espero, porque vivir entre personas felices nos hará sentir mucho mejor. Hola, mi nombre es María Laura, eh, soy venezolana y estoy viviendo en Caracas, que es la ciudad principal de mi país. Nosotros estamos en confinamiento desde hace aproximadamente un mes. Eh, tenemos pautado eh, tenerlo hasta el 15 del mes entrante. Aquí en Venezuela estamos viviendo varias situaciones un poco complicadas. Hay una gran escasez de gasolina y el tema de la adquisición monetaria es muy difícil para ciertas familias, por lo que a veces eh, ves mucha gente en la calle porque tiene que ir a comprar comida para tener disponibilidad alimentaria en sus hogares. En este confinamiento pues lo he llevado trabajando, estoy trabajando en techo eh, desde aquí, es mi país. Eh, a veces juego parches o ludo con mis amigos Y eh, bueno, he participado en varias fiestas <laughs> por Zoom, lo que me genera un poco de distracción. Eh, para crear una rutina no solamente de trabajo y estudio, sino divertida en esta situación. Así que bueno, muchas gracias, eh, cuídense.